تخبش خاطر ما فماش شكون مؤهل باش تخدم زعما شكون يحكي لنا ساعه في بوزير فهمتي اول حاجه في بوزير حتى الكياس الرئيسي حتى الضوء ما فيش ما يشعلش يجي في الليل وتفرج عليه حتى الضوء ما يمشيش بوزيان اذا حتى الضوء ما فماش ضوء كياس اصلا هو في حد ذاته معناها ما يوصل القفصه ويوصل الصفاقس ما يشعلش ثماش حاجه مبدله ما ثماش مشاريع ما ثماش عباد معناها هذاك هو الشباب يمشي قهوي الشباب ما عنده ما يعمل لك شباب رئاسيه والله رئاسيه ممكن 100% تونس كامله باش تنتخب في الرئاسيه لا لا ما دخلتش ما مانيش انتريسي بالحكايه هذيا <laughs> هاكا خاطر حكايه فارغه مش باش يسمعوا كلامي باش ينتخبوا اللي هما حاجتهم بيه فهمتني هكا رايي انا في الرئاسه بقدر ربي باش ننتخب ان شاء الله هكا نحب نختار الرئيسي انا نحبه ان شاء الله بقدرة ربي آه، يحققوا لي امنيتي <laughs> ان شاء الله انتخبت مقتنع مقتنع باش ننتخب في الرئاسيه ان شاء الله مقتنع ومقتنع لا ما انتخبش عليه ما عنديش ما مشيتش باش انتخب وكي مشيت للمدرسه باش انتخب قالوا لي كي مش مسجل ما لا ها راني مسجل عام 2000 و 2012 ولا 11 في الانتخاب هذاك باش لقوا اساميهم وباش ما لقوش اساميهم دخلت في الاسرار اي نعم هذاك وين تو نشد الباب طبيعة انتخبت انتخبت انتخبت في الرئاسة أمم. مقتنعة بالانتقال السياسي بيان سور على الأقل من وجهة النظر نتاعي نتاعنا هذيك فيها فايدة يزينا ما علاش؟ حكى بركة شنو؟ هكا ما نحبش بيني وبين روحي خليها بيني وبين روحي حتى حد يعجبك؟ لا في رئاسية باش باش تنتخب؟ لا حتى باش نمشي ننتخب باش نفسخ عليهم الكل باش نعمل عليهم كل كروة ما فيهمش وما ومناش نحوسوا على نظيف نحوسوا على الاقل وسخ كلهم مصير خاطر انتخبت سي البيجي نخلة وان شاء الله تخلق الرئاسه ماذا بين الباش قاد على خاطر آه، حاجتنا اللي شد البلاد يقول باش نعمل وندني ونرد الخبز ب 100 ونعمل قنطره من هنا من تونس لايطاليا طيب، ونعمل وندني طيب، واللي شد فهمت برشا حوايج طيب، قاعد تصير صوتت ها والله سي لا بروف اكد على سي الحامدي محمد الدكتور حامدي لا شيري انا انتخبت 2010 2010 2011 2011 مش 2010 علاش ما انتخبتش مريض؟ والله لا ما فماش شكون باش تحسوا انه باش يمثلك بالصحيح معناها باش ي... معناها باش يوصل البلاد الحكايه باهيه كلها تحسها تقضي في مصالحها juste تعطيها توصل وكا وكرسي وحكايه فما شكون فما شكون و تصوتوا اما حتى باش تصوت له ما عادش فما confiance في حتى واحد الثقه ما عادش موجوده ما و... تقول هذا باش يوصل معناها باش يوصل لي صوتي ولا باش يعمل حكايه للبلاد ولا كذا تحس كل تقضي في مصالحك كل تقضي في مصلحتك تك والناس كلها باش تمشي على روحها معناها اوكي وصلت من بعد ينساك ما المره الاولى وعود وباش نعمل وباش نعمل باش نعمل باش نعمل باش فما برشا حكايات باش يعملهم وكذا وتلقى اوراق ومنشور بعد شيء مشاكل ما ليش بصوت مقتنع ولا مقتنع خاطر علاش يلزمها الانتخابات لازم هي اليوم ولا غدوه لازم اليوم لازم اليوم ولا غدوه والانتخابات جايه باش إيه. تصوت؟ اي باش تصوت تعرف شكون ولا؟ والله من بين زوز احتمالات عندنا الهاشمي الحامدي وعندنا البيجي ما مازلنا واحد منهم انا في الانتخابات بدات تصوت للبيجي و... واللي شاي يمكن ثاني نزيد نصوت للبيجي خاطر هو راجل قديم ويفهم في لمن وواحد اقدم واحد نجم لا ما انتخبت ليش؟ هكا ما حبيتش مش مقتنع بالعباد مش مقتنع اصلا انتخابات ما لي حد شيء عايش واحد شوف عايش واحد لا لا مش باش نصوت لا الرئاسيه لا لا الحزب لا المقعد لا حتى شيء مش باش نصوت لحد شيء ما, ما عنديش ثقه في حتى شيء طلع في باسبوري وماشي ليبيا ليبيا جدا إيه، ليبيا فيها الحرب ماشي لها انا ماشي نخدم فيها بلادي ما لقيتش فيها خدمه مش قاعد تخدم توا ولا لا مش قاعدين نخدم قالوا لنا في ايديكم جمعوا باش نحولوكم باش نرحلوكم ما عادش باش يخدم حتى واحد آه، في الشارع؟ اي ما عادش باش يخدم لا في الشارع ما عملونا حتى شيء باش نخدموا ما عملوناش حتى بلاصه لا عملونا معامل لا عملوا حتى شيء من غير رخصه ما عملوناش بلاصه بالرخصه ما عملونا حتى شيء يعني فلان برا مش يموت بالشر ناقص كان باش يقول الكلمه ذي هما يخدموا آه، الشعب ينتخبهم يشدوا بلايصهم ويخدموا ارواحهم ويصوروا الفلوس وبعد والناس اللي انتخبتهم وخلتهم في البلاصه ذيك يموتوا بالشر عادي نحن كلاب حراسه معناتها نامنوا فيهم هما وبر انتخبت ليش محامي خاطر ولد بلاد ولا لا مقتنع بالشو نتاعك والله انا نرضي يعني في ضميري لا اكثر لا اقل ما عجبني الوضع ما شو عجبني والله كعب لا ولا في رئاسية باش باش انتخاب لا رئاسية ولا خاصة نحن الفلاحة مش منا حتى نظام نحن الفلاحة مش منا حتى نظام ومش منا حتى حزب ما راعتنا ما راعتنا حتى منظومه بالنسبه لنا صوت عن قناعه شخصيه باش هذايا نحس هنا كواجب لازمني ننتخب باش ما, ما نندمش وما نتاسفش على حاجه فاتتني صوتت عن قناعه وزيد نصوت في الرئاسه ما انتخبتش مش مستعرف بالحكومات اللي شاده الكل نهير من هيرات الزين العابدين بن علي ولا مش لا حزبي ست لا شيء ولا واحد اما الحكومه اللي نشوفها كنت جارع الكراسي آه قاعده خوضه الداخل نحن يعني مش مراعيين لنا حتى بحاجه لا كل فلاح كل بط... كل بطاله سيد هاك شوف شادي القهاوي شادي القهاوي ما ما عندنا ما نخدم ما لقينا ما ناكل وصحتنا حتى ما لقيناش حتى حزب ثم حتى حزب يتكلم على الفلاح كل الديريكت يتعرف على كريسهم يرجعوا للفلاح كان زادوا في المازوت يرجعوا للفلاح كان زادوا في العلف يرجعوا للفلاح كان زادوا في المواد الغذائيه راجعين للمواطن البسيط ماذا هذا غادي يرجعوا لخاتي المشوم ولترعينهم كل مسال الستيك والمديونين ما يقولش باش يخلصوها وبركه الفلاحه وسي سي مش سيدي بوجاد هو هو مسلان تونس ومش مراعي ليه خلاص يعني يعني الطماطم ب 100 فرنك الزبده ب 200 فرنك يعني هو مش الفلاح مش مراعي ليه خلاص قارصين عليه تم حتى شيء انتخبت لكن مرينا من بعد الانتخابات صحيح مرت انتخابات حره صحيح ما نختلفوش في شيء ومن بعدها ولينا مرينا بنعرات جهويه اهل الجنوب والمرازقه صحيح ما نسوهمش وما نسوش فضلهم واحد يخدم لك شهر كامل وتجي تقول له ما صبتلكش لدواعي سياسيه انا ما نخلصش ما نخدمش على الحضيره اما عباد ما تخلص تخلص تجي انت كنهضاوي باش تجي باش تكسر النداء ولا كذا ولا كذا ما تلعبش بالخبز تاع العباد هذاك حزبك خليك في, في, في مجالك السياسي والسياسه اللي كانت نحى عليها النزاهه لا لا انا نشوف ماساه نشوف عباد مرة تخرج تندب تقول لك راني انسانه معملة على كشيريه تاخذ 240000 240000 عندهم هما دوكا مصروف يومي عند ولده هذيك عنده شهريه لهنا باش تجي انت في, في اخر مطاف يعني كوم كوا تكسر في الباجي هو عنده 80000 من الحظاير صحيح 80000 من الحظاير فيها من النهضه وفيها من الجبهه وفيها من الاحزاب الكل وفيها من المستقلين وفيها من كل شيء وتجي انت كوم كوا اول باش يخدمهم مش معقول انه باش تجي تقطع خبزه الاعداد بالعمل السياسي في العائله مش تعيش على 140 الف او مش تعيش على 100 الف انت تاخذ في 20 مليون قلت ما طولتش هل 140 الف تصير زوج صباطو هاي ما تصير زوج صباط لا تاخذوش ثلاث كرافات من فضلك انت تكلمك خليني نتكلم من فضلك تناقشوا من فضلك يا سيدي هال 340 الف انا في عائله في سته في العائله لا عندي لا صغر لا حجر يا ولدي خايف شنو مليونير فيك راني كيفك مواطن كيفك فهمت انا مش قلت لك اما لا نحبوا تزيش هذه انت تاخذ 20 مليون ما زادتكش وقلت نزيد التعويض وانايا ناخذ في ثلاث ناخذ يا سيدي او عندي هاي كارني عندي المنحه نتاع سنه اساس منحه نتاع سنه اساس 80000 80000 تو تعشيني سته من الناس تو تغدي لي سته من الناس هذا مش معقول هذايا راهو اللي هو يور هذايا راهو يولي يدخل الارهاب الفقر هذا يدخل الارهاب الفقر هذا يدخل الارهاب احنا ضد اسمع اسمع احنا ضد الارهاب من فضلك ولكن من فضلك اذا كان باش تقول الارهاب يلزم ندخل إيه. على خاطر لازم نجوع اي شوف اي اذا كان انت إيه. تجوع إيه. انت تدمر دولتك تدمر دولتك لا ما ندمرهاش دمرتني هي دمرت ستة كيفاش ستة تقول لي عيش على 140 يا خويا يلزم اسمع اسمع نحن عيش على 140 باش نخرجوا من الحالة اللي احنا فيها هي ماذا بينا نستحملوا انا نستحمل ونستحمل ونخرج من تونس راهو نستحمل كان عندي ما عنديش صغار اسمع وباش يقول واحد ماشي فضلك وباش يقول واحد جيعان لا ثم جيعان لا لا ثم جيعان تاكلوا فيها انتم تاكلوا ثم انتم